هلو باری خوش اومدیم ببینیم یه چند از کالاف بازی کنیم ببینیم که داشته باشیم خب واو کالاف پربای چیه Welcome to Battle Royale. The match آقا is about چی to میخوای start. Time for the mission. Get ready. خب میبینیم که خب I'm ready let's do this baby جرعتا به این منطقه می آیند نه آره نه مگس هم پر نمیزنه اینجا خدا نشان دهید خودتان را کجا هستی به این سگ پرستم دیدمت پدر سوخته اومدم پارت کنم کجا میری همون بمیر اچاد اچاد اچاد چه جهان پرباگی چقدر باگی یا خدا نمیشه که باید بینم او خبری شد یه دقیقه وایسا اموی ای خدا جوان موقعیت استفاده میکنیم کم آن بیبی جهان با باگ آمیخته شده است mm Airdrop incoming. خب مثل اینکه zone کجا بود zone دارد میآید او zone دارد میآید او آقا یه چی بدی من برم چرا داره به من میرسه آقا تو رو خدا ولم کن بابا من قلق کردم من نمیخوام زوم کش بشم نه باش یا خدا یا خدا نیا کن نیا کن زون داره از من جلو میزنه ای چه بخوای چه نخوای من اومدم کجایی Salam, Kodafik.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 من پناه گرفتم دوباره اومدم خدا صدا کجا میاد کجا میری نرو واستا بیا دوسیم تو بخوای چنخوای من آدم ببین Uh-huh. Uh-huh. Airdrop incoming. درگیری بله بمیر بمیر بمیر بمیر دیگه خب از این وسط استفاده میهونیم خب مثل اینکه هیچ خبری نیست ای بابا بابا زوم ولکن ما نیست بلم کن نمیخوام زوم کش بشم جام جدت بلم دیدم این فکر نکن ندیدم الان میام سراغ اینجایی خدا سلام آمدم دیگه کجا برم کجا میتونم برم اه چه باگی جالبی اینگاه شبیه ای داشت بایسه ای خدافه خب دوستان این بود از ویدیو باگ های ناب Call of Duty باگ های ناب Call of Duty امروز اگر از چنین سبک ویدیوهای خوشتون میاد یادتون نره که حتما ویدیو like کنید کانال subscribe و زنگوله notification هم بزنید تا ویدیوهای دیگه میبینمتون goodbye